à sécher les encriers à force de t'écrire. Belle à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour leur dire. À laisser sans voix les oiseaux, les ténors du barreau. À fâcher ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle. éclabousserait de blanc et la haine et le mal. À donner le blues au miroir, aux photos des tiroirs. Belle à donner des émotions aux villes de béton. Mm. Belle à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi super. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voit si elle doit partir je vais en mourir. Belle, Belle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner avec de la couleur à l'eau ton infinie beauté à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté sans un peu la trahir belle. Mais la pouvoir toucher le cœur des tyrans, des bourreaux, à chasser nos démons, nos peurs, à brûler les drapeaux. Belle a imposé le silence aux clairons, aux tambours à redonner de l'espérance aux exclus de l'amour. Belle pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. enfin elle me voit. Si elle doit partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir.